Parize, kontzen txize biztu Errizen sinistu, irautza feminismun Oinarri jalda, albada Zetako segiten du, atzineko lege zarra Zelan azaldu, hainbeste buru hauste Pisu begaldu, ez dokure argaldu Danaga zauzi, kanonak bota Progresun frakazu danon artin aldatu aldu Bum klapan bidez mezu zabaldu Eskenako artisteka kasaldago gozatu utzizak kanpoku euskeri bultza Behitu zemat harta buru saltxan Elburu barik, promesa faltsuk Botaten beti politikari Laurtero bardin, sinten zura Sakatu kulturi, gerran gauzeuten barik ez tau bakeri I wanna be, I wanna you Itzure, perdizek mobidu I wanna be, I wanna do Leitzu gure esatile perdizek mobidu I wanna be, I wanna do Elegante gaur rapieten mobi mobidu I wanna be, I wanna do Elegante bietel tastuitzen diru Ez gauz danok, jente asko falta da gaur Zemat gazte fasismuek amarrata Gauek amarratan, noire katieta Gorrotu sanatan, sanatan, tan, tan Karretera eskinetan, iztributan egar Presun famili guregan Eskuna izkori, herri jende fentsan lagun eutxiko gorgudan Ekintziko sotzen dau pertsoni Ekin txita ez moni moni Ekin txiko sotzen dau pertsoni Ekin txikei piztu neuroni Agen! Ekin txiko sotzen dau pertsoni Ekin txikta ez moni moni Ekin txiko sotzen dau pertsoni Ekin txikei piztu neuroni Ei! I wanna be, I wanna you Itzi gure ezatiria berdizek mobidu wanna be, I wanna do Itxure zatile berdozek mobidu I wanna be, I wanna do Elegante gaur bieten nobi mobidu I wanna be, I wanna do Elegante gaur bieten tastu itzen diru